a barabyutse ku gitanda ahita abwira umudogiteri amubwira tumva imana yari yabibwiye ko kanseri ikize imana yari yabibwiye naryumvise ijwi ryayo ijwi ry'imana naryumvise ko imana niyo murusha Bosco ngira ngo muramubona turamubaka turamukunda rero ngira ngo turaza gufatanya namwe tuze kunezerwa uzongera ugaruke nzi kuzaza ubonye niba ari uko uzajya wicara aho ngaho ntunezerwe nzajya kwicaza inyuma iriya umuntu wicara ntanezerwe imbere oya ajya ajya kwicara imbere ye tuzamure sikiyoni tuzamure sikiyoni cyane haleluya rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe ndagira ngo tuze guhaguruka ku maguru yacu twakira umushumba wacu kandi uyu munsi ndakuraritse kugira ngo kuko hari siripurize y'Imana reka tumukunde n'amashyi tumwakira yesu umwami yagurisha cyane porofete eh, ushobora kudukunda kandi yesu aguha umugisha cyane haleluya umuntu wabyutse akabona biremeye aho imana icyubahiro ukavuga ukuntu birakunze imana icyubahiro haleluya mugenzi wawe mwigiranye kubwira ijambo kumubwira mundebera mu maso umuntu rwose mwegeranye mubwire ngo o ongeraho mu mbabara yose o ngo no mu mukororombya imana imukize pe imutembereze uri kugorora umuntu ukwanga niba mwicaranye kumbe muri aya materaniro imana imutembereze mwicaza hafi gusa kwicara mu iteraniro ukicara n'umurwa ni ikibazo ariko niba uwo muntu umukunda reka twese duhe imana icyubahiro duhe imana icyubahiro zamura isengesho ubwira imana uti imana ugenderera abandi nanjye ntusige nanjye ntusige Não esteja sem me esteja de risco. umugisha imana iguha amahirwe imana iguha buri munsi uko bukeye n'uko bwije ni ukugira ngo mukorere imana amen nubona imana ikiguhaye kubaho nta kindi kiguzi uba watanze ni ubuntu imana iba yakugiriye hari benshi baba babyifuje kugira ngo nabo bari bagejeje amagingo ariko byaranze ariko wowe reba minsi mike sinzi niba mubizi urabona iminsi mike tukinjira mu cya kabiri cy'umwaka eh, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu nibwo azaba ndimo mbaha mesaje y'icya kabiri cy'umwaka amen wenda ntacyo nabivugaho ariko reka mbabwire ngo harabura iminsi mike kugira ngo twinjire mu cya kabiri cy'umwaka tekereza abantu bagiye batakiriho we batanze iki harabura amezi make kugira ngo dusoze uyu mwaka ariko uracyari muzima abantu Yesu bariyenze baha Imana icyubahiro niyo mpamvu uyu aririmbye aravuga ngo amaso yacu yabonye byinshi amatwi yawe ndetse n'ayanjye yumvise byinshi ngo intambwe zawe ndetse n'izanjye ngo Uwiteka Imana yazamuriye kugira ngo tugire icyo imana kuvugaho kuko ijambo imana kuvugaho ryo rizakugira ukomeye rizagucisha mu bikomeye usohokemo amen. Ufunge kwa amen. Ufunge kwa haleluya. mutima ndagira ngo ubwire ngo tuza wicecekere gitondo kimwe none izasobanura ibintu nasobanukiwe yuko imana igize igasobanura amateka y'umuntu abantu bakwibazaho abantu bibaza buriya byaramucanze byaramuyobeye imana ikaza muri sisiteme ubuzima buvangavanze imana ikabuvangura mose ngo imbere y'imana ngo hari igihuru cyakumuriro ntigikongoke igihuru cyakongokaga kandi ngo umuriro warimo waka ngo yumva n'ijwi agira ngo ubwire ngo mbere y'uko imana ikora igitangaza urabanza ukumva ijwi ryayo ijwi ry'imana rirabanza rikaza uyu hari umukobwa uri bwumvijwe atabara hari umusore wumvijwe atabara bishima cyane ukuyemo ba bandi batsinzwe bamanukana n'umushoferi hano mu isi aricyo twita abadayimoni abantu benshi ntibazi itandukaniro ry'abazimu n'abadayimoni abadayimoni ni iki abadayimoni ni abamarika batsinzwe ya mu ijuru bamaze gutsindwa bamanukana sekibi satani bageze mu isi niryo tsinda twita abadayimoni uvuge ngo amen uvuge ngo haleluya ikindi cya kabiri abakristo bahangana nacyo ni ikintu cyitwa imyuka y'abapfuye cyo twita abazimu usanga ibyo bintu bibiri nibyo bintu usanga buri gihe birwanya abana b'imana ariko turashimira kristo ari ku ngoma turashimira kristo yanesheje kagabane uzamura cyane bidasanzwe uyu mugoroba ndagusengera kugira ngo ijwi nawe uryumve ndasengera umuryango wawe kugira ngo wumvire ijwi ry'imana ndasengera abana bawe kugira ngo bumvire ijwi ry'imana hararuye umuryango wagezemo ijwi ry'imana ntabwo uryana urugo rwagezemo ijwi ry'imana umugabo n'umugore barumvikana barumvikana ntabwo baryagumbana ariko urugo rwabuzemo ijwi ry'imana usanga batonze ku murenge bakeneye za divorce hararuye uyu munsi hari amago menshi atandukanye imana yamubwiye iza kugaruramo ijwi uvuge ngo amen umuntu wese wubatse urugo hano ukeneye ko mu rugo rwe is the cyabaye n'iki ageze muri amerika akaba yari afite umusore bakundana uri mu rwanda ageze muri amerika ahita akupa nimero ya wa musore aravuga ati ngeze mu bazungu abazungu ngezemo imana inkure nyatsi siriya nyatsi hehe na siporo uriburai tipo gusubira akata reka nzongera gusenga uyu muntu yarantangaje cyane akenshi abantu iyo bageze iyi imana barayibagirwa baragenda bakaba bizi cyane bizi cyane imana bakayibagirwa ariko uyu muntu ageze hano yavuye yavuye aje gushaka imana uvuge ngo amen tuzamure imana icyubahiro tuzamure imana icyubahiro umuntu wumva imana amaze se muracyankunda cyamwanyitse buriya mabara yose turebe abantu bacyumvira ijwi ry'imana mutere cyane hari ebyiri z'imbaraga cyane uzi kubona umuntu umwita ngo ni shushu be nyuma y'icyumweru kimwe akakureba ntugataguse ubundi rero mukuru madamu kanseri yawe mu by'ukuri imaze gukura kandi harabura igihe gito gupfi gupfi kugira ngo babwire ngo iyi Imana usenga ni umubyeyi amen mbwira mugenzi wawe Imana ni umubyeyi mukomanga muvuge mubwire ko Imana ni umubyeyi mubwire ngo jya wumva ijwi ry'Imana bizarro, bizarro. Rangi zime. Ah, yes. Kuone tukijiki. Tuzaburi mani. Yes. ya nzu w'abagabo n'abamudamu byose aratwara yibagirwa akabati mbwira mugenzi wawe ngo umwanzi wawe imana izamusigira akabati kazasigara ugiye kubyara nk'abaheburayokazi ライカス彼女ライカ shushu be se waburiye shushu reka mbabwiye hari abadamu bari aha ngaha baheruka kutuzina bakikurambagiza ariko uyu munsi umugabo wakwitaga amazina imana ikora igitangaza gisakuza n'ayo mazina yakwitaga agaruke mu izina ryazo

zangu mpaka kesho. Tutamani Yesu. Gerageza kuzama kupitia ndani Yesu. Ongeza karibu ndani Yesu. Ongeza karibu kupitia ndani Yesu Kristo. Iwaje Mungu. Iwaje Mungu. Ndashaka kitanda zile sasa. Então tá achatada a eleição. Mubuzima bwanjema. Mubuzima bwanjema. Ndeza kwa hii mubuzima bwanjema. Mubuzima bwanjema. Sina zina mateka shashi. Sina mungu sina zina mateka shashi mubuzima. Sina zina mateka shashi mubuzima. Sina mti Yesu Kristo. Yeah. hari ubuzima abantu bari bamenyereyemo hari imibereho abantu bari bamenyereyemo ariko muri uyu mugoroba mana izeye ijambo ryawe hari igitangaza gisa gusa kigeze mu mubiri wanjye kigeze mu buzima bwanjye mama hari ibyari byarafashe ijambo hari ibyari byaratwaye agaciro kanjye ariko ndagushimira mama yuko imaze igihe bisuzugura byarangize ijambo mama iwanjye hari igitangaza gisakuza kirahinjiye nonaha mu buzima bwanjye kigezemo mu bana banjye kigezemo muri famiye yanjye kigezemo no muri toro nasengeyemo kigezemo igitangaza no mu itorero ryanjye kigezemo no mu gihugu cyanjye kigezemo ngo ndagushimira mana yuko hari abantu bagiye kubona hari igitangaza gisakuza cyageze mu mateka yawe cyageze mu buzima bwawe tuvuge ngo nta badayimoni nta badayimoni nta badayimoni servir Satã. Não servir Satã. y a m b e i e reka basobanurire icy'imana ivuga cyane kuko numvise ijwi ry'imana rimbwira ngo umuntu wese ku giterano imana imuhaye kuvuga ururimi rushya uretse mbaho urugero rw'ikintu imana ivuze kugira ngo ucyumve neza mama kugira inzu yawe urakodesha ubu ni ukuvuga ngo nta hari ururimi turavuga hari igihe kizajya inzu yanjye kubwo n'ururimi imana izaguha rushyashya noneho mwabivuze niba uri aha ukodesha utarabona inzu yawe hari ururimi utaravuga wari hari igitondo kimwe uzavuga ngo inzu yawe nawe ntibyakugwa nabi uvuze inzu yawe noneho mwabivuze ururimi imana ivuze umuntu yumvise natereka haleluya imana ihaye umuntu wese uri aha kuvuga ururimi atari bwavuga niba utaravuga ngo inzu yanjye ugikodesha umenye ngo hari ururimi utaravuga ukigenza ibirenge umenye ngo hari ururimi utaravuga hari igihe kizajya kuvuga imodoka yawe indimi ni nyinshi indimi ni nyinshi buri muntu wese mu rwego rwe umuntu wakiriye ururimi nazamure nazamure kandi mwubahe n'amavuta ari hano hantu amavuta ari ah, hano hantu mwubahe kuko yaba byashoboka ubundi tukanarara n'aha ngaha ni uko nyine ubuzima buba bugomba gukomeza abantu bagataha ariko ubundi murebye amavuta ari hano ntasanzwe mwumve rero tugiye gushima imana mu buryo uratanga ituro ryo gushima imana nk'imana uti imana iri turo ntanze gushima hari intebe mu gice data n'amambo atagize tuti atangishije ikintu cyubahiro ugikora ugikunze ugikora ucyubashye wari umuco w'abisirayeli abisirayeli uyu muco baramugira ngo iyo basengaga bakunda ko basenze binjiye indipo binjiyemo imbere bakumva imana ivuganye nabo bagarukaga imbere y'imana akabwira imana ngo turagushimira akitumye gushimira amahanga ubushobozi bwawe kuvuga ubushobora umuntu agatanga itorero rishimira imana увидел, как сидит. И видел твою подобность, добрость. Кали, навек шой кобран вайтиганза. Ватурмыч, ватурмыч, ватурмыч. Музане, музане, ватурмыч. Сыпымыч, ватурмыч. Нямка, уйти, уйти. Уши, лиман. Уши, лиман, ман, вумыч. Уши, лиман.

azana ibyishimo mu buzima bwawe iyi ntebe iyi ntebe iyi ntebe nyuma yo kuvuga mu rurimi rushyashya utari wavuga iyi ntebe ntuzane iby'umweru iyi ntebe ikugeze ahambutse ikuremera ibyishimo iyi ntebe ntukayivuge emerita koreka y'amazi ibyaha by'umuntu byose imana igiye gukora icyo gihe ibintu byari byarivanze imana yesu fata uburoto umwe usige

Number voice.